Итак, 29 октября. Прошел уже очень много сигнал. Сигнал очень даже приличный, 46. Будем надеяться, что это не ерунда. Как вы уже все заметили, лопаточка у меня новая. Махнулся не глядя по трейдину. Маленькая, неудобная, конечно, но какая есть. выкопал. А вот выкопал. Монетка. Монетка, монетка, монетка. Это замечательно. Медная. Вот красавица. Садник. Елизавета Петровна, вензеля ее. Вот такая вот монетка. Сейчас фотографии сделаю. Красавица. Отлично. Че, первый монитос. Замечательно.